let let اجازه دادن let let me see you again let me see you again let me یا به صورت مخفف let me یعنی اجازه بده به من see دیدن you تو again دوباره see you again یعنی دوباره میبینمت let me see you again یعنی اجازه بده دوباره تو را ببینم اجازه دهید دوباره با شما ملاقات کنم let me see you again let me see you again let us go to the party Let's go to the party. Let us go یعنی به ما اجازه بده که به صورت مخفف میشه let's go یعنی بیا برویم به کجا to به the party به اون میهمانیه به اون میهمانی مشخص چرا اون میهمانی مشخص چون از THE استفاده شده و وقتی که در اینجا از THE استفاده بشه معنیش اینه که اون میهمانی که گوینده و شنونده میدونن منظور کدوم میهمانیه Let's go to the party بیا به میهمانی برویم. بزن بریم به میهمانی. Let's go to the party. Let's go to the party.